irakaskuntza borrokan! Lortzen ari gara, gora irakaskuntza borrokan! Irakaskuntza borrokan! Da arte ez dugu inolako eh, ezer negoziatu, ez, da, ez dira prestegon, baina bueno, gure gure hitzia da, oraindik garaiz gaudela, plantillak osatu gabe daudela, eta, eta bueno, behintzat urrengo legegintzaldiko agenda politikoan egon nahi dugu. Gastos militares para eskuelas y hospitales! Eskatzen duguna da ratio jeitxiera lineala, eskatzen dugu ere eh, erosalmenta berreskuratzea, eskatzen dugu eh, interintetea eguneko sortzi errealera jeistea, eta gainkarga edo e, eh, jeistea, irakasleok dugun gainkarga gastea Thank you.